嗯？咦？嗯？来吧，儿子。有人。 これ夜 얼굴 응? 응? What? 啊， <laughs> 有人， <laughs> 有人，开个脚，嗯。 嗯？咦？嗯？咦？ 응? 이걸. 예? 이 응? 就是穷买，出息。咦？ ん哈哈哈哈 哈 <laughs> 哈